Всем привет! <clears throat> Сегодня я хочу, чтобы вы мне написали, как... Ну, вот я скачал GTA 5, конечно же. <clears throat> Дальше. Э, я не знаю, вот у меня не полная, может, версия, может, лицензия. Но я не знаю, как играть почти. Если вы знаете, напишите мне в комментариях. И тогда, если мы начнем играть почти, тогда я начну снимать видео про GTA. Конечно же, вам будет интересно. Но я <clears throat> э, прошлое видео выкладывал, я уже не помню точно, э, выкладывал то видео, ну, я вижу, вам не понравилось, потому что, да, там недоработки есть. Э, я когда начал там все делать, улучшать это видео. Э, мне как-то <laughs> стало как будто вот видеоблогером становлюсь. Что вообще там прикольно, это деньги платят большие. Ну как бы, чтобы видеоблогером стать на какие-то видео, снимать в больших размерах. Э, ну, и все, пожалуй. До новых встреч. Пишите в комментариях, как играть почти на неполной версии. И тогда будем снимать видео. Всем пока. С вами был. Сами знаете.